鉄道今夜はもうないぞ奴ら終電を早めたんだというわけでバイクを借りてきたからこれで上行こうぜどうして分かったのジェシー様子が変だったっすよなんか俺たちと話してても心ここにあらずというかかと思えばやたらとハイだったりよそれにしたってどうして上へ行くってわかるの何私起きたまま寝言言った両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす 図星だろういててててでほんとずうずうしいと思うんだけど親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだなふんクラウド親はえああいないうんうん <laughs> じゃあみんなで行くか親不幸の痛みを分け合おうおー <laughs> みんな新しい ID は持ったねへい姉子行くぜ野郎どもっしゃ来ませ了解っ聞こえるああ上に行く理由 ビックスたちの想像とは違うんだよねほら一番魔航路の爆発すごかったでしょ魔航が誘爆したそう言ってなかったかうんでもあれは願望やっぱり私の責任なんだよね設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ原因はどう考えてもそれ それでどうする気だ次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもりでもどうしても売人と連絡がつかないから神羅の倉庫からいただいちゃおうかと神羅のまず無理だなそこでクラウドの出番 わかるよねソルジャーはバイク任務も多いさすがじゃ華麗な運転で私を酔わせてくれる遠くを見てれば酔わない <laughs> 来た来た楽しそうだなそりゃもうだって一緒に危機を乗り越えた男と女はろす に向かうのか 気を抜くとすぐに追い抜いてしまうやあレディーとドライブかいいいね私も混ぜてくれよ釣れないなまあいいさじゃ競争をしようか競争俺に言ってるのか他に誰がいる断るああ聞こえない

ねだろうやや調子に乗悪くも込みはバイク愛も十分だがスまだ乗っているだけだバイクは乗るものじゃない 己の一部とするのだよこのようにねっやっどけ ship. タイヤか安心したまえこんなに楽しいレース降りるわけがないだろうおっと最後まで付き合うともどちらかが燃え尽きるまでね <laughs> それそれ クライマックス最高ジェシーハンドルを頼むえあららここまでか残念 次は二人だけで勝負をしようさあな <laughs> 約束だやったなやったっすまだ浮かれない造園が来る前に隠れるよ 合格何の話だ運転勝手に採点するなま合格っつってもギリギリだけどねシールかもっと荒くてもよかったのにあんたが落ちるそんなにやわに見えるああしっかり捕まってろあっ どうした今落ちたかもなんつってほら見えてきたあそこから行くよ は歩きで夜遅いしもうそこ市街地だからキッツキツで痛いっす <laughs> ハムみたいだぞ中身スカスカのハムっす <laughs> はいはいお腹空いたよねほら行こう この先が市街地開けるのにちょっとコツがいるの 7番街の社宅地区うちの親神羅の人間なの私コー路のおかげで大きくなったんだよね で行っちゃったなかなか手強いっす俺の何倍も給料もらってんだろうな たまにしか帰ってこない娘のためにいつもああして明かりをつけているママは典型的ミッドガル住民ピザ出るかなミッドガルスペシャルジェシーのおふくろさんどんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよなよく食べる人とお客が大好きだからじゃあ行こうかクラウド例の件お願いねとりあえず家の裏手で待っててああ分かった クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっすそこでクラウドの出番何でも嫌なら何でもするよね 私の家に忍び込んで大泥棒お願いしばらくしたら裏口を開ける合図は明かりがついたらそれが合図 裏口を開けると廊下があるの正面の扉は開けちゃダメ右側の部屋が目的の場所だから たちと盛大に騒いでママを引きつけておくから音は立てても大丈夫パパがいるけど気にしないで。パパの ID カードを探してほしいの部屋のどこかにあるはずなんだけど <laughs> 自分じゃやれそうになくてさ お願いねクラウド外れかここにはないかジェシー 今までずっと連絡できなくてごめんなさい私は今ゴールドソーサーにいます女優になる夢をついに叶えたのたくさん迷惑かけたけどようやく胸を張ってパパとママを招待できます主演ジェシー主演 魔航路の整備担当だったんだうちのパパ 任務完了今は舞台に上がってないんでしょそれでもゴールドソーサーがいいのうんジェシーは頼りにされてるっすでも裏方さんなんでしょもう帰ってきなさいよほら八番街の劇場を目指すなんてどうああいいかもねあのねママ私たちそろそろ行かなくちゃ。 もう本当は寄るつもりなかったんだよねウェッジがピザ食べたいって言うからごちそうさましたウェッジ足りたのあと2枚はいけそうっすウェッジピピザは作戦のうちっすペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもりどうしても売人と連絡がつかないから シンラの倉庫からいただいちゃおうかとお待たせこれでいいかここからが本番これで76分室の倉庫に潜入できるじゃあ行くか私が一人で行くどこから何を持ち帰ればいいのか 知ってるのは私だけだからんじゃ俺らピザ食いに来ただけかよ <laughs> ただで返すと思う腹ごなしにクラウドを手伝ってほらさっき私たちでママの注意を引きつけたでしょあなんて言うんだっけああいうのほら平等だな <laughs> それそれさすがソルジャーえじゃあ今度は神羅の人たちとピザを食べるっすかええ 食った分動けってことだよ <laughs> お前が中にいる間警備の目を俺たちに向ければいいんだなそうそうさすがビックス合図の照明弾が上がったらみんなは倉庫前の広場を正面突破思いっきり暴れてできるだけ時間を稼いでソルジャー頼みの力技だな作戦の所要時間はそれほど長くはかからないと思う 終わったらもう一度照明弾を使うからこの先の空き地で落ち合おう待てよどうやってスラムに戻る始発に紛れ込むかダメ今夜のうちに戻らなくちゃ方法は考えてあるから大丈夫じゃあまた後ででは陽動部隊も行きますかジェシーの親父さんいたろああ 魔法中毒ってやつさジェシーがゴールドソーサーのショーでああこんな話興味ねえかいや聞いておこうジェシーはずっと役者志望で努力して努力してショーの主役を勝ち取った両親も大喜びさところがだ公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす過労だしかも倒れた場所が悪くて 魔法だまり近くの通路で半日以上放置されていたそのせいで発見されてからこっちあの状態だそんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだジェシーは信じているっすお父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかってだから早く魔法炉を止めないと親父さんの命が消えてしまう <laughs> 今笑ったか 星の命がどうこうよりずっと共感できるそういう意味か魔法の中にはいろんな願いや思いが流れてるてめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだきっとあ話したってこと ジェシーには内緒だぞあいつ怒ると手がつけらんねえんだからそれはどうだろう俺たち殴られるかも興味ないねあいつおジェシーの言ってた空き地作戦が終わったらここに集合っす合図があるまでは慎重にな静かっすね この奥が広場のはずだな待て警備が一人もいないえどうやら先客がいるらしいジェシーじゃないっすよねこれ厄介なことになってなきゃいいが 確かめよう、誰もいねえどうなってやがるあっちが広場奥が倉庫っすジェシーは裏から回ってるはずだけどひとまずは様子見だ今のうちに作戦をやるのは俺一人でいい俺ら足手まといだってか んなこと言うなよ仲間っすからね面倒は見ないぞ準備があるなら今のうちにな終わったら声をかけてくれ足りないものはそこの自販機であっちに訓練所があるみていだなバトルしたけりゃ行ってみなうー緊張してお腹が鳴りそうっす あんた確か召喚マテリア持ってたよな敵地のど真ん中で暴れるんだ準備しといて損はないと思うぜよしじゃあ持ち場の確認しとくぞクラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ俺たちはクラウドのフォローだまずは全体を見渡せる場所に登ってそこから援護をしていく 待たせ何話があるって俺春になったら村を出てミッドガルに行くよ男の子たちってみんな村を出てっちゃうね俺はみんなとは違うただ仕事を探すだけじゃない ソルジャーになりたいんだセフィロスみたいな最高のソルジャーに英雄セフィロスかソルジャーになるのって難しいんでしょしばらくの間村には戻れないな大活躍して新聞にもなるかな頑張るよね 約束しないあのねクラウドが有名になってその時私が困ってたらクラウド助けに来てねはあピンチの時にヒーローが助けてくれるの一度くらいは経験したいじゃない、はあ、約束しなさい分かった約束する 作戦に乗り気じゃないらしいな今までと同じやり方じゃ何も変わらないそれは分かってるんだでもなかなりピンチジェシーの合図だ うまく潜り込めたか行くぞおっすっ侵入者なんていないぞ隠れてるのか おいあれし侵入者発見撃終わりか

76分室広場にて侵入者発見76分室広場にて侵入者発見少数速やかに迎撃捕獲せよ繰り返しあんなもんまであんのかよ しばらく持ちこたえろよ観念しろしぶといやつめっ上がり 込め消えろ終わりだお疲れ様 <laughs> 素人にしちゃ頑張った方だろう 次は俺の番さ まくりだったなつらい作りな男っすうわ兵の格納庫かよいけるか任せろ任せるっすさっき見つけたっす ドカーンといくっすよ耐えられる中これだ 力の勝利っす包囲しろあれま貴様ら何が目的だ派手にやってるじゃないかマイフレンデ 約束しただろう次は二人だけで勝負をしようと君が点火したんだ私のエンジンは今駆け出す興奮に激しく震えている下がってくれ分かった行くぞ バイクを降りるのは何年ぶりかなだが私のスピードはどこであろうと変わらない 隙をつくマイフレッドゾーンまで振り切ってみようか集中していくでっかい さすがだ満足か楽しい時間はあっという間だね まだまだ目指せる高みがありそうだあ全気出せソルジャーを倒すほどの相手だ全力でかかれ 私たちは必ずまた会うその時まで生きていてくれよ My friend! あ <laughs> Logging up. トさん今のうちに、うんうん気を下ろせ敵じゃない運波が何をしている 地は心配ない今はあんたが見つかる方が厄介だなんだあれは先客あれも一応アバランチだ主球派というか本流というかまあ今の俺たちにとっては目の上のンコブケツの出来物失礼ここで何をしているんださあね 俺たちを危険分子扱いして追放したくせに自分たちだって結構な装備だったよな噂じゃあろうことかウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか何の意味があるんだそれそう戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもなよし作戦終了だ ひとまず空き地まで戻るぞああ随分と賑やかなことで神羅の増援もいるなああ意外てウェッジを待たなくていいのか待ったり探したりしたらあいつ怒るぞわからないなソルジャーにはわかんねえか でもあんたが気にしてたことは伝えておくそれに関しては喜ぶと思うね深夜の警報で近隣住民も騒ぎ始めている A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視 B 班は速やかに通行規制の上事態の収拾に当たれはっ襲撃のことが公になればこっちこっちどころか神羅の恥だ先の警報についてはよし爆弾配置につけ と派手にやりすぎじゃない、うん、まあおかげでこっちも無事あれウェッジはウェッジあない俺たちが行く、うん、おいウェッジ大丈夫か ないっす、うん、撃たれたのか多分流れ弾っすお尻たいあどれちょっと何してるのうわぶよぶよ靴よす当たってないよこれ弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだねだからこれやけどしかも軽い 腹ペコっす <laughs> あいい顔ふん行くぞ帰るんだろ <laughs> もちろん どうやってスラムに戻るすかふっふっふ前から一度やってみたかったんだにしても本家の作戦に鉢合わせるなんてな偶然なのか 安全確認のため本家が動き出したと命令が出ています速やかにご自宅へお戻りくださいさっき襲撃って聞こえたけどおいまたテロじゃないだろうな襲撃の件は誤報です問題ありませんので自宅で待機をお願いします緊急事態だ自宅待機命令も出ている悪いが諦めてくれ ここまで来れば安心どこに向かってですかついてからのお楽しみ僕が家まで無事に火薬も手に入ったしこれで次の作戦もバッチリそう願うねあんたの父親も早く良くなるとおいその話はあクラウドさんもピザ食べたかったって <laughs> ね何なんか怪しくないないない それはピザは食べたいよなあああうんじゃあ今度は私が腕を振るっちゃおうかな楽しみっす楽しみ楽しみへえ多分ここに パパから聞いた時は半信半疑だったけど本当にあってよかったパラシュートかうんは半信半疑にかけたんすか5割ならかけるでしょ普通 <laughs> 楽しみみんなご苦労様付き合ってくれてありがとうそれから 明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い余計な心配かけたくないからうんよし飛ぶぞワクワククラウドウェッジを送ってやってくれああ忘れるところだったねえ危ねえだろ何考えてんだちょっと 何すんのよ血のセリフだ <coughs> 残りの報酬下に戻ったらうちまで来てダメだ厳しいっすね兄貴誰が兄貴だ <laughs> 役に立ちたいっすヘマばっかで十分だ傷は仲間のためだろ胸を張ってろえ <laughs> なんか俺たち乗ってるよな <laughs> この柄特にねあいつのおかげだなうん一緒なら何でもやれそう で帰れるっすどうせ軽いやけどだしいいから案内しろ兄貴それはやめろこっちっすジェシーたちもう帰ってるかなさあ2人の家に寄ってもいいっすか通り道だしああ 通りに落ちたよなアバランチとモンスター討伐数が出たよ見て見て最新のモンスター討伐数だよミッドガルを出ていくかで出てさ出ていく気なの仕入れルートを見直すか6分につてがあるぞミッドガルを出ていくかでここがビッグさんちまだ戻ってないっすねそうか また反省大会かもああ作戦の後のお約束っす考えすぎて熱まで出したり意外だなちょっと心配っす <laughs> さあ次はジェシンチっすミッドガルを出ていくかれマコーロのニュースが頭に浮か ここがジェシーんち男子は立ち入り禁止っすうん役者志望の女子たちと暮らしてるから変な気起こしちゃダメですよ兄貴あ念のため警告っすみんな噂好きなんでアバランチのことはバレないのかそこは役者だからあもう一回警告 兄貴も本気にしちゃダメっすよ何のことだ女はみんな大女優っすスラム住民にもできるマコーロでの秘密の仕事って知ってる明日五番街に行く ほらほらにあるバニパスみんな挨拶今日の門番はこの3兄弟じゃあな見送りどうもっす手当て忘れるなよ了解っす兄貴その呼び方やめてく怖くない怖くない兄貴は優しいっすよよしよしよし う好きにしよよくできましたよしよしよしほらにゃるすねちゃダメっすスラム住民にもできるうわやっぱりクラウドそろそろ来る気がしたんだじゃあはいこれ ご苦労様何でも屋さんそれから特別なご褒美の分かったから離れてくれじゃあ明日の夜来て同居人たちみんな留守らしいからじゃあってどういう意味だとにかく離れてくれ離れたら来る明日の夜 分かった考えておくやったじゃあとっておきのピザ焼いてあげる具はマルケルーシェ黒ミリオンに赤尻どううん全部知らないうーんなんてキュートなのいいぞ私に任せなさい <laughs> おやすみ なんつって、はあ、また爆破があるんじゃないかって不安なんだ明日列車が動けばミッドガルを出ていくからねおおクラウド無事だったかウェッジは家だそうかそりゃよかった明日は 大事な作戦決行の日だウェッジがケツを打たれたとか言い出した時はどうなることかと思ったぜバレットに黙って上まで行ってもし何かあったら合わせる顔はないからなかといってジェシーの様子も変だったから放っちゃおけなかったしビッグスジェシーは今頃爆弾の準備してるんだよなそれって今からやって間に合うもんなんかやっぱ手伝いに行った方が落ち着けえ悪い パラシュートでかなり流されてななんか悪い前触れなんじゃないかってついスラムの心得その1了解じゃあなお世話になったなグラド ああずっといなかったね散歩だ、はあ、そうだジョニーと会ったよミッドガルを出るってんあああいつかクラウドはしばらくミッドガルだよねあ古い友達がピンチらしくてなそんな時は助けるって 約束したんだあの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな話したいなら聞くぞあれなんか雰囲気変わった俺か柔らかくなったような変化ううんいい感じこれならマリンも怖がらないと思う 来たって分かったらほっとしちゃったはあすごい睡魔いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたいああおやすみなさいおやすみ 状況はバレットとジェシーが戦ってるでもいつまで持つか合流しよううんいけるなもちろん店まで急ぐぞ 接触すると見えるようになるそれ以上のことはわからないソルジャーでも知らないんだ倒せるまた急いでるのに他の道はうんこっちここもかもしかして私たちの邪魔してるクラウド こっち嘘でしょまるで洪水だね流されるなよ シ大丈夫か ねえぞた何だったんだあのうじゃうじゃはよまあこの吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえたくマコロってのは大丈夫か平気って言いたいところだけど ほんと嫌になるクラウドに迷惑かけっぱなし気にするなどうしたんすかその足だ大丈夫っすか騒ぎすぎ全然平気でもしばらくは安静にした方がダメ無理すんなジェシーは留守番だ 作戦はどうするのビックスはもう潜入しちゃってる今さら中止にはできないでしょああ俺が頑張りゃいい余計心配俺がジェシーの分まで頑張るっすお前 今から出られるよな報酬は割り増しだおお任しとけよしクラウドを入れて作戦再開だ私の分までかき回してウェジお前はジェシーとマリンを頼むええー、俺は元気っすよ二人を任せられるのはお前だけだ、うん <laughs> よし仕切り直しだターゲットは5番マコーロ各自準備を整えて駅に集合 <laughs> 準備の足しにしろ金額の文句は受け付けねえぞ頼むぜソルジャーさんよ 出した人への商品っす持って行ってください作戦が終わったら今度はみんなでダーツやるっすまた舞台に出そびれちゃった本番に弱いのかな私またチャンスはあるさあ慰めてくれてる <laughs> ありがとう んが出たらしいなでももういないんださあ行こうティファ力を抜こうえ緊張してるだろありがとうよし行こう自警団のおかげで平和になったと思った昨日整備したバイクマークを使って何が悪いアバランチは俺らの敵だったんだ スラムに住みたいって人が昼ご飯はスラムだからバカ情報は早い方なんだけど爆破されればみんな星の命を大事にする私がもお仕事 列車が来たらそっからが作戦だ準備はできてんだろうなピックスもう始めてるのかな早いとこ巻き返さねえとなどうしても今日なのか動き出したら止められねえんだよ大勢の同志が動いてくれたんだ 爆破の予告もしちまってるまあ航路止めないと